बुनियादी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स पर इस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है मैं पहले प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड ऑपरेशंस के बारे में बताऊंगा यह ऐसे लिखे जाते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई एक एस्ट्रिक के रूप में और डिवाइड फॉरवर्ड स्लैश के रूप में तो मेरे पास दो वेरिएबल्स होंगे मैं एक नंबर नामित वेरिएबल बनाऊंगा और मैं उसे 10 वैल्यू देकर सेव करूंगा और num2 इक्वल टू 2 अतः ये दोनों पूर्णांक संख्याएं बिना दशमलव की हैं अच्छा मान लीजिए कि मैं वन और टू को एक साथ जोड़ना चाहता हूँ तो मैं नम टू के जोड़ का उत्तर एको करता हूँ चलिए इसको जांचें तो यह 12 है 10 और 2 वन और टू जब 10 और 2 को जोड़ते हैं तो उत्तर 12 होता है अच्छा तो चलिए माइनस को देखें हम यहाँ केवल माइनस चिन्ह को बदल देते हैं रिफ्रेश करें और यह आठ होगा अच्छा तो चलिए मल्टीप्लीकेशन को देखें दस गुणा दो बीस होता है और हमें बीस मिल गया अगला दस भाग दो दस का आधा होता है जो कि पांच है अब हम क्या कर सकते हैं कि हम इसके अंत में कुछ जोड़ दें तो चलिए इसको नम टू से भाग देते हैं अब मुझे लगता है कि यह ऑपरेशन काम करेगा कि यह num1 और num2 को जोड़ेगा तो वह 10 और 2 को जोड़ता है जो हमें 12 देगा और फिर 2 से 12 विभाजित होगा अतः 2 से 12 विभाजित 6 देना चाहिए लेकिन वास्तव में क्या करेगा यह num2 को लेगा और इसको num2 से भाग देगा जो 1 देगा और num1 को इसमें जोड़ देगा तो इसका मतलब है हमें 6 के स्थान पर 11 मिलेगा अब इसका कारण यह है कि डिवीजन ऑपरेटर हमेशा एडिशन ऑपरेटर से पहले काम करता है गुणा के साथ भी वही होता है अब इसको हल करने के लिए हमें कोष्ठक लगाने चाहिए कोष्ठक यह बताते हैं कि हम इस ऑपरेशन को पहले करेंगे जो कुछ भी इसके अंदर है उसे पहले करेंगे और फिर भाग देंगे यह एक गुणांक या वेरिएबल कुछ भी हो सकता है तो यहाँ पर यह क्या करेगा कि नंबर num2 को जोड़ेगा जो कि 10 प्लस 2 जो कि हमें 12 देगा 12 भाग 2 जो कि हमें 6 देगा चलिए इसे रिफ्रेश करें और हम देख सकते हैं कि यह चला है तो ये बुनियादी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं जो उपयोग करने के लिए सरल हैं यदि आपको कोई समस्या आए तो अपने हिसाब को हमेशा कैलकुलेटर से जांच लें और निश्चित कर लें कि वे काम कर रहे हैं हम शीघ्र ही इसी प्रकार के कुछ और देखेंगे हम इंक्रीमेंट अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में सीखेंगे जो कि एक से वृद्धि करता है लेकिन मैं उसका प्रयोग कुछ देर बाद करूंगा अतः इनका अभ्यास कीजिए और निश्चित कर लीजिए कि आप इन्हें अच्छे से सीख लें आईआईटी बॉम्बे की ओर से मैं रवि कुमार अब आपसे विदा लेता हूं धन्यवाद